こんにちは、淡田洋介です。今日は蛍光色で絵を描いて、ブラックライトで楽しむというトピックです。で、この絵なんですが、2013年、10年前に描いたものなんですが、 <laughs> 蛍光色を使っていて、ブラックライトを使っても楽しめるように描いた絵です。 で、実際にブラックライトを当ててみたいと思うんですが、ちょっとこれかなり昔に買ったんで、つくかどうかわかんないんですけど、ブラックライトです。で、ここにはめて、ちょっと電気を消して、この絵に当ててみたいと思います。ちょっと今、ブラックライトをつけました。それで、この白い電気を消すと、こんな感じになります。で、電気つけると、こんな感じなんですが、絵を描くときにブラックライトで見たり 通の電気で見たりしながら両方の電気を使いながら描きましたこれはアクリル絵の具で描いたんですけど蛍光色の部分だけアクリルガッシュっていうものを使ったのでこの辺とか蛍光オレンジですね蛍光イエローとかその辺りがね結構白くなってきちゃって焼けてきちゃっています別の動画でアクリル絵の具とアクリルガッシュの違いっていうのお話をしたんですがアクリルガッシュはアクリル絵の具よりも紫外線に弱いのでこういうことになってしまいます ここも蛍光オレンジだったか蛍光レッドだったか忘れちゃったけど、もう白っぽくなっています。まあその話は置いといてブラックライトなんですが、蛍光色の絵の具ってアクリルブラシでもアクリル絵の具でも油絵の具でも水彩絵の具でも蛍光色っていうのがあります。電気を消すと蛍光に光ります。後ろにいろんな色があるんですけど、こうやって光っています。これなんですが これは蛍光ペンです普通の文房具の蛍光ペンですねこれもブラックライトで光りますなのでこういうスケッチブックとかにも手軽に蛍光色とかで描いてブラックライトを当てて楽しむことができます で、絵を描くときに何を描いていいのか悩むっていうのは私も含め多くの人の永遠のテーマではないかと思うんですが、 <laughs> ブラックライトってことで電球を描いてみました。だいぶ前に作った動画なんですが、このスケッチブックに蛍光ペンとかを使ってブラックライトのために描いたものです。 こんな感じになってますねでこういう懐中電灯のブラックライトもあって手軽にこういう懐中電灯とかで当ててブラックライトを楽しむこともできますちょっと電気を消してブラックライトを当てるとこんな感じですこうやって懐中電灯で当てても楽しいしで電気つけるとこんな感じですで次は、まあ、身近にあるものということで水道を描いてみました

で、こんな感じの絵ですね。ちょっと電気を消してブラックライトを当てると、こんな感じです。で、次も身近なもののモチーフ、食器、フォークですね。 感じの絵になりました。これはベーコンです。電気を消して、ブラックライトに当てるとこんな感じです。紙の白い部分は青く見えます。青の蛍光色も使っているんですが、この人の目のところ蛍光色を入れています。電気をつけるともうちょっと分かりやすいですね。電気をつけて分かったんですが、目は紫でした。 で次はお家にあるものじゃないんですけど東京タワーの絵を描きました でまあこんな感じの絵になりました電気を消してブラックライトを当てるとこんな感じですライトを近くで当てないと分かりづらかったりしますねでまたまた身近なもの今度は自分の手を描いてみました こんな感じの絵ですねちょっと電気を消してブラックライトこんな感じですねそんな感じで蛍光ペンとスケッチブックでもこういう感じでブラックライトの絵を楽しむことができますまあ蛍光ペンだけじゃなくて黒い筆ペンとか黒い普通のペンとかでも描いたりしてますがそれらも結構手頃な絵を描く道具ですよね絵を描く道具っていうか文房具ですね 私は最近ブラックライトを当てて楽しむような絵を描いていないんですけど、蛍光色っていうのはたまに混ぜて使っています。これは蛍光色をちょっと使っています。ブラックライトを当てると、こういう感じで白い電気を消すと、光るのはこの部分だけです。 これは普通の光でだけ見るために描いた絵なので、ブラックライトで楽しむっていう感じではないんですね。ブラックライトを当てて楽しむために描く絵っていうのは、普通の電気をつけたり消したり、ブラックライトをつけたり消したりして、どっちの光を当ててもいいように絵を描いています。 で、これは2012年に蛍光の絵の具で描いたうさぎっていう作品なんですけど、蛍光色はアクリル絵の具じゃなくて、アクリルバッシュを使ったんですが、ここにコーティングを塗ってあるので、さっきみたいに色あせていません。で、ちょっとさっきみたいにブラックライトを当てると、こんな感じになります。で、これは白の蛍光色を使っています。白と青両方ですね。ブラックライトってこんな感じに見えるんですが、 白の電気だとこんな感じに見えますそんな感じでブラックライトを当ててみるための絵を描いてた時期があったんですが最近は全然そういうの描いていませんなんですがちょっと楽しいしちょっと違った視点で絵を描くこともできるし絵の具じゃなくてもこういうお手頃なものもあるので今日はちょっとブラックライトで楽しむための蛍光色を使った絵を紹介しましたこの動画が良かったと思った方はグッドボタン それからチャンネル登録、コメントなどいただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。